Bueno, aipatzen e, proiektua gehien bat eh, kokatzen da beste gogo eta estrategiko zabal batean. E, orain e, iru lagurte, hasi ginen plan estrategiko barriarekin, eta e, puntu bazan metodologikoki aldatzeko nahi genuan e, euki edo egoan metodologia geletan, eta horretarako pentsatu genduan konektibismoa eta metodologia barrietan oinarrituta dispositibo e, digitalak aukera ematen duela hortik nik salto bat egiteko, ez bakarrik dispositiboa, baizik eta dispositiboa ze eskuntza motaren aldaketari zerbitzura nahi genuen. Eta horretan, hasi ginen e, edapena egiten, ikasten, lehenen urtean amaik amabigarren urtean e, bisitatu genituen hainbet ikastetxe estatu marati, Madrieti, Bartzelonatik eta enbelekutik, eta horretan oinarrituta, bigarren urtean, amabi amairugarren urtean, hasi ginen proiektu berrien edo berriztapen proiektuetan apoio modura aipaza erabiltzen zen. Gehien bat aurrezkuntzan e, eh, e, eh, inteligentzia nitzen e, eh, proiektuetan lagungarri bezala, primarian science asignaturari e, apoio modura eta debeatzean ba, proiektu linguistiko bateratuari e, lagungarri bezala. E, hori pasan ikasturtean izanik eta ondo ebaluatuta izanik, aurten pentsatu genuen e, one to one urratza e, igortze. Hau da, laugarren mailatik e, irugarren mailara ba, ikasle bakoitzak izan alduen dispositibo pertsonalizatua, eta hortik oinarrituz e, ba, beste metodologi batzuk eta beste metodologiak implikatu proiektuen bidez e, geletan. Horrelako proiektu bat martxan jartzeko, e, kontuan okin barritugu batez ere lau aspektu, lau ardatz. Lehenik eta behin da, e, ondo jakitea zertarakoan editugun horrelako dispositibo elektronikoak gelan txertatzea, ezta? Orduan, ez dira portatileak, ez dira netbookak, dira tabletak. Eta tabletak ditu bere abantaiak eta bere desabantaiak ere bai. Orduan, jakin bar dugu oso ondo zeintzu dira bere abantaiak, pedagogikoki horrek aprobetsatzeko, metodologikoki ikasle planteatzen dizkigun aspektuak, dispositibo horrek ahalik eta gehien aurrera eramateko eta eta purtsu bat ba aldaketa metodologiko hori errezago gauzatu alizateko. Orduan lehengo ardatza hori da. Jakitea sartarako nahi ditugun dispositibo horrek txertatu eta aldaketa metodologiko horretan zela lagunduko dozkun e, oso ondo osnartuta ukitza eta erabakitzea. E, bigarren ardatz bat izango litzateke e, bueno, jakitea eta erabakita ukitzea zeintzuk diran e, audientzia bakoitzak, familiek, ikasleek, irakasleek, e, alde zerretik ezagutu beharreko informazioa. Familiari informatu behar zaio, formatu behar zaio, ikaslei abisatu behar jake, eta, ikas, e, eta irakaslei ere abisatu behar zaie, eta formatu behar zaie. Ze azkenean, eurak dira proiektua aurrera garatuko dutenak, aldaketa metodologikori garatuko dutenak baina gurasoen parte hartzea ere ezin da. Orduan gurasoak ondo informaturik ukitzeko, eh bueno, ba web horri bat ukitzea ezin da praktikamente. Baina horrez gain, oso ondo jakin behar dugu gurasoak ere proiektu honetako ardatz klabe bat direla eta beraz gurasoak ere formatu behar ditugula. Eta formatu behar ditugula ikastolak enfokatzen duen aldaketan metodologiko horretan apoio moduan erabilia izateko. Segurasoak ez baditugu aliatu moduan, ba, galtzen dugu hor e, punto, punto fuerte bat. Mm -hmm.